الحزن بالخطة البديلة عم تهزر بالواقع يا جدعان والنبي يا جدعان الحكايه دي في وشي وانتوا مش شغالين مع حد قليل في السوق ما تخلوش رقبتي قد الترتره اسمع يابا الكيس الكشري اللي كنا بنشتريه لما كنا بنزوغ من المدرسه فاكره الاحساس بقى الغالي comet headed directly towards Earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last two years? Drought, famine, hole in the ozone is so... Excited